こんにちは、ももちのです。今日は私が販売しているマスクに一緒に同封させていただいたマスクフィルターについて説明をしていきたいと思います。主にどんな役割なのか、どんな使い方をすればいいのかっていうところを説明できればいいなと思っています。現在、私のショップ、お持ちのショップで販売している布マスクだけでも十分なくしゃみや咳などで出てくる唾液など が広がることを予防することは十分に可能です。なんですけど、やっぱり、えっ、ー、と、花粉症の方だったりとか、ね、まだいると思うので、花粉とか、えっ、ー、と、その唾液だったりとか、ほこりよけの効果をもっとアップするために、ちょっと少しだけですけど、マスクフィルターを同封させていただいている運びとなりました。今私のももちのショップで販売しているマスクにはこのような2種類のマスクの形があります。 この形のマスクだと皆さん結構馴染みのあるプリーツタイプでここを剥がしたりしてこう間にフィルターを入れることができませんもう一つの立体型マスクっていう風に私が呼んでいるこの形のものは内側見てみるとこのように外の布と内側の布を開けることができますなのでこの内側にフィルターを入れることができるようになっています ではまず最初にブリーチタイプのマスクの使い方、フィルターをつけた時の装着方法をお伝えしようと思います。このようなブリーチタイプになっているものは、マスクの間にフィルターを入れるところがありません。なので、マスクの、マスクと口の間にフィルターを入れて装着する形になります。 こんな感じです。で、この使い方をした場合、クシュンとくしゃみをしたときに <laughs> このフィルターを交換することで、いつも清潔な内側の状態を保つことができます。次に立体型マスクです。このマスクは内側と外側の布が離れるようになっているので、この間にフィルターを入れるようになっています。実際に入れてみましょう。よいしょ、こんな感じです。 ね、大体入ったら、ちょっと、まあ、端っことか出てこないように、こう、綺麗にちょっと内側に引っ張って、はい、形を整えて、はい、これで完成です。で、えっと、このマスクの使い方、フィルターの入れ方でいいのは、ずれないこと すると落ちてこないこと。こう、マスクを取った時に一緒にひらりとマスクフィルターも取れちゃうってことがないっていうのが利点になります。実際つけると、まあ、内側になってるだけなのでこんな感じで、特に問題なく使うことができます。マスクフィルターは基本的に1日1回交換を目安として使用してください。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 布マスクについては1日1回交換を目安とするのですが一度外出された場合は手洗いの時に洗濯機の中に入れるなどした方が、えっと、マスクの中や外についているウイルスや菌をお部屋の中に持ち込まずに済むと思いますのでそちらも実践してみてください。こちらのマスクが気になった方は動画概要欄で私のももちのショップ、ウェブショップも書いてありますので、ぜひご覧になってください。よろしくお願いいたします。 では、さようならバイバーイ